सुधरकर भी बिगड़ नहीं सकते इतना बुरा सुधर कर आया हूँ अजी गलती से भी बिगड़ नहीं सकते इतना बुरा सुधर कर आया हूँ और किसी का बुरा तो मैं भी कर लेता पर क्या करूँ बुरे वक्त से गुजर के आया हूँ